memiliki perpustakaan. Kata guruku, sekolah kami belum mendapatkan dana dari pemerintahan. Setiap jam kosong di sekolahan, teman-temanku hanya main-main. Jendela yang kami buka hanya buku-buku pelajaran biasa. Aku bosan. bisa membaca. Lalu punya dari mana? Iya ya. Hmm, aku punya ide. Gimana kalau kita pinjam dari kasa? Dia kan mengelola rumah baca. Waalaikumsalam. Loh. Ya, duduk duduk duduk duduk. Siapa ini? Gini Kak, kedatangan kami di sini hmm. bermaksud ingin meminjam buku untuk dibawa ke sekolah. Tapi tidak cuma satu, yang banyak Kak. Loh, Buat apa? Iya kak, kami ingin membacanya bersama teman-teman. Hmm. Di sekolah kami tidak ada perpustakaan, hanya ada buku pelajaran, kami bosan. Oh gitu. Ya ya ya ya, ambilkan ya. kalau ada yang minjam harus dicatat. Oke, ya itu. Nah. Terima kasih kak. Oke ya hati-hati ya. Jadi bawahnya. bagus suka banget ayo mana yuk kita wawancarai teman-teman Tiko gimana bukunya bagus apa enggak senang apa enggak senang apa enggak

perpustakaan dari sekolah kita tapi kita tidak putus asa menghadirkan buku untuk teman-teman Hore! Berkat pinjaman buku dari rumah belajar Ilalang aku dan teman-teman bisa membuka jendela lebih banyak sekali tertawa di sana setiap hari